Pessoal, boa noite a todos. Boa é noite. É com enorme prazer que a Artnet está aqui presente em apoio à cultura afro e ajudando o nosso amigo Lizar a produzir o nosso documentário. É, eu sou Marcelo Biscola, produtora da Artnet. Hoje eu estou estudando, mas nossos clientes são todos aqui de São Paulo. Fui criado aqui nessa maravilhosa cidade. Até mesmo aqui perto foi o meu primeiro emprego na rua Barão Roubarão, Canapiacaba, no Jornaleiro é, a nossa proposta aqui hoje é de fraternidade, é de igualdade entre as pessoas. Eu acho que é um momento histórico na, na história do Brasil. E também gostaria muito de agradecer o presidente aqui, o César né, pela ceder espaço para nós. Então, nós da Arte Net, né, que abrimos nosso espaço há pouco vimos uma necessidade no povo brasileiro de ter uma evolução mais acelerada do que é comunicação, e a minha empresa é de comunicação, e aos poucos a gente foi conseguindo conseguir grandes parceiros, e aqui é mais um evento que a gente vem entregar qualidade, principalmente do que o brasileiro tem feito de bom, seja qual for a cultura. Né? Então nós apoiamos muito pessoas que são do bem, pessoas da paz, que estão querendo sempre ajudar o próximo. Né? Então, é, é o que eu, a, a, nossa empresa fez com o Lizar, tem feito com o tem feito com o também, quem precisar. Na medida do possível, a gente está sempre de portas abertas para mostrar o que o brasileiro tem de bom e de melhor. É, bom, a nossa intenção hoje nesse evento ele é educacional, né, um pouco da minha fala, um pouco da fala que depois eu vou ter com o nosso parceiro Robson Miguel, mesmo os participantes do CVZ também vão estar tá vindo aqui à frente, vão ter a sua fala. É, o documentário é da vida do Lizara, onde cada um amigo dele convidado pode falar um pouco do trabalho dele. Então, temos aqui o material, depois no final vai estar tá a venda. Esse é o primeiro lote, a gente pretende vender muito, sabe? A gente poder abrir vários lugares para apresentar um trabalho maravilhoso do Lizara que é um dos grandes representantes de artistas plásticos do Brasil, é, e muitos que participaram ali, com certeza, têm grandes nomes na cultura nacional brasileira. São pessoas que realmente eu identifiquei, participei ali filmando cada pessoa e vi que cada um entregou o seu melhor. Seja um profissional advogado, seja um profissional da, da capoeira, todos os profissionais que o Lizar indicou, me apresentou, realmente são profissionais que vestiram a camisa do Brasil, que levaram a pátria às estrelas. E é isso que a gente pretende cada vez mais fazer, porque nós também ensinamos jovens, ensinamos crianças, ensinamos adultos, para que possamos construir um mundo melhor, que é a nossa fala reescrever a história do Brasil. Que possamos reescrever juntos. Estamos aqui dentro, talvez para mim, é a casa da comunicação de São Paulo. Talvez para mim, São Paulo representa muito, embora eu seja paranaense, eu vim aqui com dois anos. Então São Paulo representa a minha vida. E aqui que eu cresci, aqui eu fui educado, aqui eu fiz amigos. E é enorme prazer compartilhar com vocês um pouco da minha história. E nada mais, nada menos do que a gente está fazendo aqui na história. Tá? Então, é, agradeço a presença de cada um que teve disponível o tempo que está aqui está aqui compartilhando. É o momento de vocês fazerem novos amigos, trocar cartões, trocar informações, para que vocês revenham novamente, para que possamos sempre estar tá, sempre treinados na construção do bem. Tá? Então, é uma fase que a gente sabe que está passando o Brasil, grandes dificuldades, mas eu acredito que são pequenas sementes que é o que a gente vem plantando, seja em vários lugares que eu também dou palestra, né? então a gente vem plantando essa semente de esperança, essa semente de prover, ensinar as, as pessoas, as mais próximas, que temos uma missão, que é a missão de evoluir. Tá? Então, preservando a natureza e sem destruir o planeta, todo mundo vai poder aceitar as diferenças, aceitar qualquer cor. Eu que sou artista digital, então, para qualquer artista, você nunca pergunta por que você está fazendo isso. O artista está fazendo né? tá? Então, a gente está aí para ensinar um pouco o que é uma produção hoje, que a gente veio aqui para isso. É, numa sequência aqui mostrando as pessoas. No final, então, também vou estar falando um pouco mais sobre o nosso espaço. É, o Silvio de Almeida, tá, parece que não veio até agora, caso ele chegue, vou virar a fala mais para frente. Então, a, ah, nesse momento, eu vou estar passando a fala do nosso amigo aqui que foi participou do, do documentário, o mestre Suassuna. Gostaria que ele viesse à frente para estar tá falando um pouco do trabalho dele. Em seguida, teremos, é, não sei se é já, né, uma apresentação do, da roda e tem uns alunos dele que vão estar tá fazendo uma apresentação Na hora da apresentação, acho que vocês que são brasileiros sabem, né? O ideal é a gente fazer uma grande roda para ter essa energia bonita. Então, depois da fala do nosso amigo Suassuna, ele vai estar tá com a fala na frente, a gente faz uma roda bonita aqui, ó. Vai todo mundo fazer uma roda e vamos ver, não aqui, aqui em cima, tá? Deixa esse espaço e puxar para cá, para que esses jovens mostrem para nós o que é a capoeira, que ela é reconhecida já hoje no mundo inteiro como uma arte popular brasileira reconhecida mundialmente. Tá bom? Então, um quadro isso, uma grande expressão cultural, de movimento e tudo mais. E nasceu na época da escravatura.